तेनु इतना मैं प्यार करा एक पल विच सोमवार करा तू जावे दे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ ये आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ये आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके Oh, oh, oh, oh. है ये जहाँ तू है तो इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो इसमें जिंदगी को तो जाना है कहा के तू है सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तो तू पास ले मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सकी